So alright, the inspiration of this video is to aware the common person. Common person, Mango Man, आम आदमी. About power to arrest. Power regarding arrest. क्या लगता है आपको एक आम आदमी किसी को अरेस्ट कर सकता है? So answer of this question is after intro.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 सपोज मर्डर हो गया लोग क्या करते हैं पुलिस का वेट करते हैं पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन करेगी फिर प्रोसेस होगा ये होगा इतने में क्या होता है एक्यूज भाग जाता है लेकिन आप एक आम आदमी होकर भी अरेस्ट कर सकते हो उसको ओके आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने क्यों अरेस्ट किया आपको क्या पावर थी क्या फॉर्मेट था आपके पास ओके आप अरेस्ट कर सकते हो बेशक आप एक किसान हो कुछ भी हो आम आदमी हो आप अरेस्ट कर सकते हो ओके लेकिन लॉ में क्या होता है जहाँ हमें कुछ राइट्स मिलते हैं वहाँ हमारी कुछ ड्यूटीज अक्कर हो जाती है so duty number first is आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है ये नहीं उसने मर्डर कर दिया तो आप भी उसको उसी वे में मर्डर करने के या फिर उसको ऐसे मारपीट करके ये नहीं करना आपको नो ठीक है so duty number second is nearest police station आपको उसको नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाना है सपोज आपके घर के पीछे चौकी भी है ना तो आपको उसको चौकी में ले जाना है ओके नियरेस्ट जो जितना पास होगा वहाँ पे ओके कोई आपको ये पूछने वाला नहीं है क्यों किया क्यों अरेस्ट किया भाई कौन है तू ये ओके अगर आपसे कोई पूछे तो आप सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी का हवाला दे सकते हो कि हमने सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी के तहत इसको अरेस्ट किया कर ले तो okay conclude the video so don't underestimate the power of a common man so why are you wasting your time go and arrest the person by the way i am going to make more videos meanwhile stay cool stay away i will see you in the next one cheers